Bog ljudi, dobrodošli još jedan moj video, ja sam Maja. E, danas ću pričat e, o dva francuskog mirisa, e, A la Rose i Lo A la Rose. A la Rose je došao prije nekoliko godina, a Lo A la Rose je znači njegov trenutno posljednji miris za žene koji je izašao. Kao što samo ime kaže, tematika mirisa je vezana znači za ružu, no međutim zaista je napravio dva različita dvije različite interpretacije kod e, oba mirisa. No, da odmah ne idem na samu sredinu, odnosno skoro pa <laughs> kraj recenzije, e, čisto znači, kratki uvod. Tu znači, imam e, sample, sample, ovo su sample količina mirisa svakog ima 5 ml. I ovako, znači već sam išpisala na ruku, Eh, ovdje ima Ala Rose, ovdje je eh, Lo Ala Rose, znači eh, novija verzija mi je na desnoj ruci. Ono što mi se u biti sviđa kod mirisa, osobno sam već isprobala nekoliko puta do sada, bez obzira što nose sličan, slično ime, jel? doslovno je napravljena totalno različita interpretacija mirisa, odnosno interpretacija ruže kod e, obe verzije mirisa i to mi je onako veliki plus, znači nije tipa riječ o znači, samo razblaženoj verziji e, provijenca, nego su, ajmo reći, u biti čak i dva različita mirisa, ali eto nose e, u biti isti naziv, samo što je u zadnjem nadodano ovo lov. Što se tiče A Rose, znači prve verzije, e, tu doslovno e, u samom startu osjeti se vrlo, vrlo, vrlo, ali jako malo citrusa koji nestanu doslovno u roku par sekundi. I onda je fokus jedno tri sata otprilike e, isključivo na roži. E, tu imamo, e, znači baš e, dvije vrste ruže, imamo Damaskus, odnosno Damašćanska i Bulgarijan, bugarska ruža. bugarska ruža je inače ona mesnata, <laughs> bogata, uljna ruža koja baš daje onako onaj jaki intenzivni miris ruže. Ne onaj starinski miris ruže u ovom slučaju, nego baš E, onako bogat, srčan miris e, ruže i koji se zaista jasno proteže i jasno se osjeti u e, prvoj verziji Ala Rose. Kod druge Low Ala Rose verzije ona počinje slatkasto, znači tu imamo na, u top notama krušku i liči i zbog čega on daje baš tu slatku pomalo svježu notu i ne, ne daje već u samom startu na ozbiljnosti same kompozicije. E, tada, isto tako jako brzo, miris prelazi na, e, e, fokus post, postaje na ruži i tu imamo različitu interpretaciju ruže, kako sam u biti rekla na početku, znači imamo onu običnu, odnosno vrtnu ružu i imamo božor koji jednostavno daje, rekla bi, mrvicu poletnosti, E, samom mirisu zbog čega kod Lo Rose gubi ta ozbiljnost same ruže u odnosu na e, prvi, znači Ala Rose. E, interpretacija ruže kod obe verzije je doslovno fantastična, jednostavno sam tu baš sam oduševljena. S obzirom da sam nedavno pričala u jednom od videa o ružama, moram priznati da Ala Rose je kompletno nešto drugačije od e, e, znači, ruža americina koju sam do sada isprobala, no međutim Lo a la Rose mene e, dosta podsjeća na Stelu McCartney Stella. Upravo vjerojatno zbog ovog božura, zato što i ruža i božur su u jednom i drugom mirisu, no međutim kod Kurbiđanove verzije ruža je zaista više nekako realnija, realističnija, stvarnija, onako više doslovno imaš osjećaj kao da si u, vrtu ruža eh, i jednostavno je eh, sam miris eh, više onako konkretniji i bogatiji. Ne moram ni govoriti ono <laughs> da mi, da mi je prekrasan, pogotovo Loala Rose Eh, predivanje i doslovno je nešto najbliže mirisu ruže što ja osobno volim u mirisima. Znači kao što sam rekla za stelu u prethodnom videu, tako sada govorim i za, za Low Ala Rose, zaista prekrasna izvedenica eh, ruže u ovom mirisu. Jako je lijepo i realistično eh, prikazana kod ove verzije, no međutim evo ja više nekako naginjem prema Low Ala Rose verziji. E, koja je zaista vrlo je svježa, e, nije, e, nema onaj intenzivno in your face moment kod nje niti u jednom trenutku, ali jako se lijepo razvija i jako je onako kad se isproba baš je onako lagana, no međutim ima krasnu auru, jako se lijepo razvija, jako lijepo se širi oko vas. Čak bih rekla bolje nego uh, prvi, znači a Rose. Dok ovdje zaista uh, <laughs> ova verzija mi je, znači prva verzija mi je, onako više ozbiljnija, uh, onako mm, više onako nekako damski profinjena, više je onako doslovno kada bih išla usporediti rekla bi da je Ala Rose <laughs> E, ne znam, starija sestra ili mama, dok je Lo a la Rose onako, e, ne znam, mlađa sestra ili, ili, djevojčica e, dijete, kćerka, kako god hoćemo to napraviti nekako, ajmo reći, razliku, ali doslovno je nekako takav, nekako mi tako dolazi da ih usporedim. Baza kod oba mirica je poprilično slična, znači imamo cedar i E, mošus kod e, a Rose i Low a Rose ima samo mošus u bazi. Znači, zbog čega je, znači, po svim notama koji su prilično jednostavne, zaista je riječ o jednom svježem, elegantnom e, mirisu. Ala Rose je zaista onako jedna bogata, opojna, mrvicu čak i uljna ruža. Baš da je onaj, jedna i druga imaju zaista realističan E, miris ruže, no međutim razlika u vrsti ruže se osjeti kod doba mirisa, kako sam rekla la Rose je onako ona vrtna svježa ruža, onaj buket buket ruža koji možete doslovno kupiti u cvjećarni. Kod Ala Rose je ruža više onako ozbiljnija, bogatija, e, e, onako sočnija upravo zbog toga što nema tu vrtnu ružu u sebi nego upravo ovu damašćansku i bugarsku koje same po sebi zaista mirišu vrlo opojno i bogato. Baza, kako sam rekla, poprilično slična i note su e, citrusne, no međutim vrlo, vrlo brzo ispare, tako da zaista, kako sam naziv mirisa, kompletan fokus je isključivo na ruži. Ala Rose ima Damaskus, odnosno damašćansku i Bulgarian Rose, odnosno bugarsku ružu, e, dok e, Lo Ala Rose, znači u top notama ima slatke note, liči i kruška, u, e, e, u srednjim notama je božur i ruža, znači vrtna ruža kako sam rekla, i u baznim notama je možu. Znači poprilično jednostavna kompozicija, no međutim, e, kako sam rekla, jako je lijepo izvedena, jako je realistična ruža u ova mirisa, Prvi prva verzija je dosta ozbiljnija u odnosu na drugu verziju koja je vrlo svježa, onako razigrana, vesela, eh, baš onako poletna, proljetna, eh, prekrasna, dok je eh, prva verzija, znači, onako je ozbiljnija, opojnija, gušća, doslovno onako, kako se rekla, biti starija sestra ili mama ovoj novoj verziji. Eh, oba mi mi se sviđaju, međutim više nekako sam se pronašla u Lo a la Rose verziji, ne znam, možda, zbog toga što sam za svoj godin poprilično nemam pojma. Eh, nije ni bitno, eh, no ono što mi se definitivno ne sviđa je cijena, naravno, jer <laughs> riječ je o niš brendu i, zaista predivnim, predivnim interpretacijama mirisa. Francis je zaista parfumer koji ima zaista fantastične mirise. Inače, Kurubiđanove mirise vam drži parfumerija Martimex u Zagrebu i za sad još uvijek su dostupne bočice od 70 ml. Ono što mi je super je što je brend nedavno izbacio i bočicu od 35 ml. Tako da, jedva će kada stignu Martimex, znamo se da hoće, kada stignu, znači ako dobijem informaciju, svakako ću vas obavijestiti i e, do tada, e, ako volite miris ruže, definitivno isprobajte e, ove dvije interpretacije čisto da u biti vidite znači, razliku. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!